这是一朵笑话，你知道的。欢迎收看《心墙透视镜》。还记得上一集，请大家把感动、伤心、肉体的痛，还有生气、担心，从自己最容易哭的原因排到最不容易哭的原因吗？忘记的花粉们，请点选右上角的资讯卡观看哦。Let's go。从痛的排序可以知道，你想要别人觉得你是。如果你把痛排在第一。 你想要别人觉得你很需要被人保护。如果你把痛排在第二，你想要别人觉得你没那么容易亲近。如果你把痛排在第三，你想要别人觉得你是一个好人，一个愿意牺牲奉献的人。如果你把痛排在第四，你想要别人觉得你很聪明，但又不会很骄傲。如果你把痛排在第五， 你想要别人觉得你很清楚自己要什么？生气的排序是你最希望你的另一半是：如果你把生气排在第一，你希望你的另一半跟你很合拍，你希望你们之间很知道对方要什么。如果你把生气排在第二， 你希望你的另一半脾气很好，可以包容你的坏脾气，同时又需要有自己的性格。如果你把生气排在第三，你希望你的另一半内心很可爱，你猜不到他下一步会做什么。如果你把生气排在第四的人，你希望你的另一半很细心，他需要随时准备好你需要的东西。 如果你把生气排在第五，你希望你的另一半是一个有智慧而且管得动你的人。最后，从担心可以知道真实的你是：如果你把担心排在第一，你是一个很害怕给别人看到自己的人；如果你把担心排在第二， 你是一个孤独的人，大多时候你不怎么喜欢跟别人沟通。把担心排在第三的人，你觉得朋友很重要，你很珍惜他们，但遇到不喜欢的人，你就不会去搭理。如果你把担心排在第四，你是一个很直接的人，很多时候常因为这样的性格而跟别人闹不和。你希望有多一点人可以了解你。